गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा हाफिस हुदा तुम्हारा हाफिस हुदा तुम्हारा खुशियात चार दिन की आउ से अमर बल के खुशियाती चार दिन की आऊ से अमर बर के तन्हाइयों में अक्सर रोए गिया के कर के खुशियाती चार दिन की आऊ से अमर बर तन्हाइयों में अक्सर रोए दिया के करके वो वक्त जो के हमने वक्त जो के हमने एक साथ है गुजारा हाफिज हुदा तुम्हारा हाफिज हुदा तुम्हारा गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा हाफिस हुदा तुम्हारा हाफिस हुदा तुम्हारा हाफिस हुदा तुम्हारा